السلام ورحمة الله وبركاته معكم عائشة نفضل نعمل فيديو جديد عن ألوان إنجليزي وعربي يا واشترك في القناة قبل ما تدخلوا وعملوا لايك ويلا بينا red. أحمر blue. أزرق yellow. أصفر جرين أخضر اورنج بر- برتقاني بلاك أسود وايت أبيض جولد آه، ذهبي جراي جراي أو براون <laughs> بني <laughs> بيربل بنفسجي King. Soucieux. Bonnement. اشتركوا بالقناة وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وقولوا مع السلامة bye bye.